почти дикие птички. какие они. Это, в принципе, это просто африканские птицы. Это птица счастья. Да. <laughs> А это разные? Это мальчик и девочка? Да, мальчик и девочка. А там, получается, был мальчик, и они просто запивали. Ой, боже. И там вот бомбы больше, эти молодые. А, -а, -а. а там был уже такой здоровый. Синий такой, более, ну, другой чуть-чуть был. Он был таким, он кожаным был. Они просто дикие, они с Африки видите, Они еще до конца не адаптировались. А. Хотя они, в принципе, уже месяца четыре. Угу. Но они все равно еще такие, да? А их получить невозможно. Они сами по себе